Bain eta berriz errepikatu dugu 2008ko dekretuak jasotzen duen ohiko ratioa ankerra dela. Zero bat bateko geletan ez hitzaile bat sortzi umeentzat. Bat biko geletan ez hitzaile bat amabi umeentzat. Eta bi iruko geletan ez bat amasei umeentzat. Rati horiekin ezin dira etapa honetako aurren beharrak ase. Hain zuzen ere, hau gu grebara jotzeko arrazoi nagusienetako bat da. Zero eta hiru bitarteko pertsonak gizartearentzat zama bat balira bezala baztertzen direnak, baina herritarrak direnak ere mendeko subjektuak dira. Etengabe zainduko dituzten pertsona helduak behar dituztenak, eta hori oso argi geratu behar da. 2000 zazpiko dekretuak ezitzaile bakoitzeko ezartzen duen aurko puruaren ondorioz, ezinezkoa da heldu honetengabeko ikuskapena eta presentzia hori bermatzea. Eta horregatik diogu, ratioa arriskutsua eta ankerra dela. Hemen, jende guztiak beste alde batera begiratzen duenez, grebara deitzea erabaki dugu. Komunitatearentzat funtsezko zerbitzua garenez, administrazio publikoek gutxieneko zerbitzua ezarri behar izan dituzte. Alde batetik, udal batzuek erabaki dute gutxieneko zerbitzutan gaudela beti eta ezinezkoa dela eskoletan langile gutxiago egotea. Hala, uneko euneko gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte. Bestalde, bestu udal batzuek aurrezitzaien kolektiboaren aldarrikapenak babesten dituzte. Eta eguneko berrogeita amar, irurogei eta irurogeita amarreko gutxieneko zerbitzuak ezartzea erabaki dute. Eta azkenik, ezitzaileek greba egiteko dugun eskubidea eta familiek, beren seme alabak, eskolan utzita, kontziliatu alizateko duten eskubidea respetatzea erabaki duten udalak daude. Baina, aztu egiten zaie, aurrek beti jasotzen duten arreta jasotzenko, dituzten eskubideak errespetatzea, naiz eta hori beti bezala erabat eskasa izan. Eta erabaki dute, grebak irauten duen bitartean, ratioak bikoiztu egin daitezkeela. Azken modalitate hori, erabateko astakeri arduragabekeria eta riskua da. Norki izango du ikasgeletan gerta daitekenaren erantzunkizuna? Bitxiena da, udalak ere ziklonen utzikeriaren biktima direla ez dakite nola asmatu gutxieneko zerbitzuak ezerta, ezartzerako orduan, eta Nafarroko gobernuaren eta hezkuntza departamentuaren erank, erantzunkizun eza agerian geratu da berriro. Nafarroko gobernuari eskatzen diogu negoziazio, mai bat sor dezala, Nafarroko aurreskoletako ezitzaioi ere ahotsa emateko. a las educadoras se les entiende, ¿no? Para nosotros, para las familias es una situación difícil, pero les entendemos, ¿no? También las reivindicaciones que hacen también porque va a ser un bien para nuestros hijos e hijas, no solamente no solamente para ellas o, para las escuelas en general, sino para los niños y las niñas que son lo más importante. Al final también están pidiendo pues eso, una bajada de ratios, nuestros niños van a estar mucho mejor en las escuelas, mejor atendidos y, que ya son muchos años así también, ¿no? Que la cosa no cambia, incluso va peor.